hello and welcome friends Microsoft Access सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है देखिए एक सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर जो सबसे मेन टेबल हमारी है वो है स्टूडेंट टेबल फिर हमने रिलेशनशिप क्रिएट कराया है अब ये रिलेशनशिप किस किस तरीके से क्रिएट हुआ है ये आप जब डेटा बेस टूल्स पे जाएंगे रिलेशनशिप पे जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट नाम की टेबल है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम सीधा रीडायरेक्ट हो जाते हैं जो हमारी दूसरी टेबल है वहाँ पर ठीक है यहीं पर यानी रिलेशनशिप क्रिएट करा दिया है जिसकी वजह से हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे सीधा तो लेकिन यहाँ पर एक फॉर्म भी मैंने बनाया है अब ये स्टूडेंट का फॉर्म है अब यहाँ पर लिखा हुआ ये मार्कशीट तो अभी सेलेक्ट क्या है इसमें रोल नंबर टू सेलेक्ट है अगर वन सेलेक्ट कर देता हूँ और मार्कशीट पे क्लिक करता हूँ जैसे क्लिक करूंगा तो ये रोल नंबर वन वाले स्टूडेंट का जिसका कि registration number A zero one है उनकी पूरी मार्कशीट आपके सामने आ जाती है ठीक है और फिर आप रिपोर्ट पे जाते हो तो रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देने से यहाँ देखिए यहाँ पे जाके आपको एक बार रिफ्रेश करना है इसके लिए मैं कोड भी देना सिखाऊंगा तो यहाँ पर रोल नंबर वन वाले की पूरी मार्कशीट आपके सामने आ जाती है तो ये मार्कशीट चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से आप पीडीएफ में भी इसे प्रिंट कर सकते हैं तो ये सारी सेटिंग मैंने करके रखी हुई है ठीक है और जब आप प्रिंट करवाने जाएंगे इसको जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट करना है ये मार्कशीट तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ प्रिंट रिव्यू आप देख सकते हैं ये आपका मार्कशीट है और इसको प्रिंट करके निकाला भी जा सकता है यहाँ पर हेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं तो अभी थोड़ी देर में ये पूरा डिटेल में कि इसके लिए क्वेरी भी मैंने लगाई है वो भी दिखा देता हूँ ये देखिए ये वो क्वेरी है यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने क्वेरी लगाई है ताकि जब हम स्टूडेंट का रोल नंबर सेलेक्ट करें तो उसी स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट शो करे हमें तो ये क्वेरी हमने लगाई है ये देख सकते हैं ठीक है इसके लिए पूरा डिटेल में अभी मैं एक वीडियो डाल देता हूँ अभी बस एक दो घंटे के अंदर ही वीडियो आ जाएगी इसकी तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी जैसे ये है ना तो यहाँ पर दिया हुआ है पीडीएफ और एक्सपीएस तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको पब्लिश कर देंगे तो यहाँ से सेव एंड एक्सपोर्ट करके फिर यहाँ पर आ, ये सीधा सीधा आ, सेव एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करिएगा तो ये सेव और एक्सपोर्ट भी हो जाएगा तो ये देखिए ये बन गया पीडीएफ आपका ठीक है और अब आप इसको प्रिंट करते जाइए निकालते जाइए नो प्रॉब्लम तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेल में निकालना तो आप एक्सेल में भी जा सकते हो तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर जा करके और सेव एंड एक्सपोर्ट सेव ये देकर करके और फिर आउटलुक में जाना नहीं है और यहाँ से आप सेव एंड एक्सपोर्ट तो जब सेव कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट भी हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई हो